السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله tutuldu işaret geldi. Mustafa Muhammed'i topun üzerine vurdu ve gol attı. Mustafa Muhammed 2-1. Galatasaray'ın yeni golcüsü yine sahnede. 89. dakika. İlk yarıda yaptı. kurtarışlarla maça damga vuran Ertuğrul 89. dakikada Mustafa Muhammed'in penaltı golüne engel olamıyor. Mustafa Muhammed bu maçta da golüyle sahne alıyor. Skor 2-1. Çok sert. Ve kalecinin üzerine doğru Ertuğrul işte böyle sonuna doğru yatınca top filelerde. Fatih Terim